arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle e, bir köy vlogu beraberiz arkadaşlar. Şu an ben köyden geldim şimdi montaja başlayacağım. Şimdi giriş yapayım Arkadaşlar e, fazla şey yapamadım yani nasıl fazla kendim çekemedim ya yolları çektim. Ya en azından manzara bilen çekebildim yani. Onları şimdi e, vlogda görürsünüz. Neyse iyi seyirler. To make it easier. Arkadaşlar efsane yere geldik. Çok güzel bura. Herhalde herhalde orada düğün şeyleri çekiliyor. Şimdi buraya gideceğim. Çok güzel bura. Bura buldu. Şu dereler yani efsane. Bir şuradan bir gidelim. Efsane yer ya. Şöyle. gidelim. Şöyle. Çok sakin buraya. Bir burada kurbağa balık falan da iç, içinde. Arkadaşlar bu arada bu vlogu inşallah beğenirsiniz. Ee, daha vlogun daha yoldayım yani. Daha vlog tam başlamadım gibi. Girişi başka bir yerde yapacağım. I am Groot. I am Groot. <laughs> Abi efsane buraya. Çok güzel bura. Evet mükemmel. Bir tane şimdi fotoğraf çekeceğimi izleyin. Evet arkadaşlar e, şu an burada işimiz bitti. Şimdi gidiyoruz köye. E burası güzel yer arkadaşlar. Ben buradayım. Bura Bolu'da efsane yer. Eğer Bolu'ya geçerseniz buraya gelmenizi yani tavsiye ederim. Bura baya güzel ya. Baya bir güzel. Neyse arkadaşlar. Bay bay. yağmur yağdı en azından şu an biraz durakladı. Çok pis yağmur yağdı. Şöyle manzarayı göstereyim size. Şöyle. Çok güzel buraya. Rakımdan yüksek. Oksijen bol ya. Allah oksijen bol. Normal hiç İstanbul'da bile hiçbir nefes alamıyorum. Evde bile tıkanıp kalıyorum ama burada yani evin içine bile mis ya. <laughs> Şu arkayı göstereceğim. Arkadaşlar bu arada videoda like yorum atmayı unutmayın. Telefon inşallah düşmez lan yüksek biraz. Zaten bir gün durup gideceğim zaten ya. Şimdi köydeyim internet zor çekiyor. Şimdi internete bağlayacağım herhalde büyük ihtimal 4.5G fark 4.5G çekiyor normalde fakat burada büyük ihtimal 3G bile çekmez yani o derece. En azından ben bir laptopumu getirdim. Böyle oynarım. Şimdi size oyunu gösteririm. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şu an Avengers 2 izliyorum. Ultron. Yapacak bir şey yok yani internet çekmedi. Şu an Hardix'te vardı. Ondan atıyorum. Neyse hadi izliyorum ben. Bay bay. Evet arkadaşlar. Daha yeni uyandım saat 8.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 Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time saying I'm the man. Facts, bro. Facts, bro. Lot of haters. Tell me where they at though. They at, though. I'm the new pop. All I do is rap though. Yeah. Want me on your song? Throw a couple stats, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. so I'm going mainstream